C'est important pour moi pour être un modèle pour les jeunes femmes et les jeunes autochtones partout au Canada. J'aimerais ça que les jeunes du Nunavik viennent comme pilotes ou agents de bord ou différents postes euh, ici pour leur montrer qu'eux, ils peuvent avoir une excellente carrière dans l'aviation. Amelia Earhart a dit une fois, vous n'avez jamais vu un arbre jusqu'à ce que vous ayez vu son ombre d'en haut. C'est le sentiment que j'ai éprouvé lorsque je vole et c'est que j'espère partager avec les autres à travers mon histoire et mon amour de l'aviation, enfin qu'ils puissent être inspirés de voler de leurs propres ailes.